Okay, so the news in the center is that السلام علیکم دوستو چالا محمد علی راجپوت ہیں دوست نئے وری سر گیری چھٹی is on cricket league third match ہے ڈاڑو امپورٹینٹ میچ آسان وی رہا ہوں ٹائم سفر تھوڑا گراؤنڈ تے پہنچن جلا لائے فٹافٹ گراؤنڈ پہنچوں تا تا تھا تو گراؤنڈ رہا ہے رستے میں مسا گینک یو فرینڈس سو ابھی اتنے نیسٹ ایگلس پارک نالو ہے کٹ ہلے پی پہ آلریڈی میچ ہلے پی so as you know the drill match this ختم کرنے کا انتظار کراسیں in match start and the meantime I'm gonna show you the ground and the surroundings A star bowler coming up. Rest of the team is here. You guys are late. So probably everyone is here. Oh, captain is missing. Captain is coming. Oh. He's there. Okay, cut that. Edit that. <laughs> okay, so we have everyone. We have water bottles, everyone. All the in the set. Hello. Hi. Hey. Imdar Ganta late. Who is captain? What's up? He's the latest captain. <laughs> Hello captain light ہاں سو بس تھوڑی دیر میں اسٹارٹ رہا ہوں میچ آئی کیوں تھا میچ بس اگر بیٹنگ آئی تو پویل جو حال دکھائی اگر بالگ آئی تو نو شوٹنگ جو فلڈنگ کرنی پی دوست Captain? all right friends so one really good game today અહીં દાડો score. I was Sai team એકસો દહ سی پندرہ اوورن میں اور ان کا سو اگنی ٹیم بھی ٹف ٹائم ڈنو ابھی فائٹ کی آخری اوور جو بالس بچا تو اب ہٹ جاتی ان چیز کرتو اور نیور دا لس ویری ابھی گیم کھی اب کم بیک کم بیک کر ہوپلی ویری ہاں نیکسٹ گیمس اٹھا بٹے وہ اتنے ان میں ابھی کم بیک کر گیمس میں اچھا سو ہوپلی تھی دوستوں سے دوستوں کو دس میں مزہ آیا ہوں پراڈلی کہ نہ آیا لائک کریں سبسکرائب کرنا چاہیے کرسائٹنگ بلاگس اگیاں بھی نہٹنگ میچیز اگیا بھی آئین سو اسٹیٹنگ انگن کی رات ہے جاگن کی رات آزن کہ عبادت کی رات ہے کافی مو عبادت کرفی موبائل جاگتا سو دور میں یاد رکھجو میں دور میں یاد رکھیں I will see you in the other video Champion, champion, champion, champion, champion, champion. Everybody know mucho yaro a champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion. Manu thachawane mucho yaro a champion, champion, champion, champion. Suna na jo champion, husna jo champion, chaman jo champion, kulan jo champion, jalvan jo champion. run champion, who run the champion, parade.